गुड आफ्टरनून एवरीवन कल हमने डिस्कस किया था कि अगर सब्सिडरी कंपनी में डिवेंचर हों तो उनका हम क्या करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर अगर सब्सिडरी कंपनी ने इशू कर रखे हों और होल्डिंग कंपनी ने उनको परचेज कर रखा हो या उनका कुछ हिस्सा परचेज कर रखा हो तो हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे प्रॉब्लम को कैसे हमारी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व आउट करेंगे लेसन को स्टार्ट करने से पहले चैनल अगर आपने सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने को जरूर दें चलिए डिस्कस करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर अगर कंपनी ने इशू कर रखे हैं सब्सिडरी कंपनी ने तो उस कंडीशन में हमें चार चीज़ें मुख्य रूप से ध्यान रखनी होंगी पहली कि जितने भी सब्सिडरी शेयर जो हैं वो सब्सिडरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर जो हैं अगर सारे के सारे होल्डिंग कंपनी ने परचेज कर रखे हैं तो उस कंडीशन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते वक्त कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते वक्त या कॉस्ट ऑफ हमारी कैपिटल निकालते हैं कैपिटल रिजर्व या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते वक्त हम उन शेयरों को जिस तरीके से इक्विटी शेयर या डिवेंचर के संबंध में हमने किया है एलिमिनेट कर देंगे ख़त्म कर देंगे दोनों से तरह के शेयर चाहे वो इक्विटी शेयर हों चाहे प्रेफरेंस शेयर हों चाहे वो हमारे डिवेंचर हों होल्डिंग कंपनी ने अगर 100 परसेंट हिस्सा एक्वायर कर रखा है तो सारे का सारा हिस्सा एलिमिनेट हो जाएगा सारे के सारे शेयर एलिमिनेट कर दिए जाएंगे उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कुछ हिस्सा होल्डिंग कंपनी के द्वारा परचेज किया जाता है कुछ हिस्सा होल्डिंग कंपनी के द्वारा परचेज किया जाता है सेवेंटी फाइव परसेंट हिस्सा ले लिया सिक्सटी परसेंट हिस्सा ले लिया फिफ्टी फाइव परसेंट हिस्सा ले लिया तो उस कंडीशन में जितना हिस्सा होल्डिंग कंपनी के द्वारा लिया गया है वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में होल्डिंग कंपनी के ऐड किया जाएगा और बचा हुआ जो हिस्सा होगा वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के साथ में हमें शो करना सेवेंटी फाइव परसेंट शेयर लिए गए हैं तो उस कंडीशन में जो बचे हुए ट्वेंटी फाइव परसेंट शेयर हैं वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के साथ है हमें शो करने उसके बाद आता है थर्ड कंडीशन प्रॉफिट के संबंध में प्रेफरेंस शेयर के ऊपर जितना भी डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर के ऊपर जितना भी डिविडेंट है उसमें होल्डिंग कंपनी का कोई हिस्सा है एक्चुअली अगर शेयर होल्ड कंपनी के द्वारा परचेज किए जाते हैं तो उतने परसेंट हिस्सा डिविडेंट में भी होल्डिंग कंपनी का होता है मान लीजिए seventy five percent share holding company ने लिए हैं तो सेवेंटी फाइव परसेंट हिस्सा ही होल्डिंग कंपनी का इसमें डिविडेंट में भी रहेगा तो उस कंडीशन में अगर किसी तरह का कोई डिविडेंट घोषित करती है सब्सिडरी कंपनी और डिविडेंट हमें पे करना है तो जितना हिस्सा होल्डिंग कंपनी ने परचेज किया है वो होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट के साथ हमें ऐड करके दिखाना है होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट के साथ कौन सा profit revenue profit holding company के रिवेन्यू प्रॉफिट के साथ हमें ऐड करके दिखाना है और बचा हुआ जो हिस्सा है जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है माइनॉरिटी शेयर होल्डर का है को माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ हमें ऐड करके दिखाना है ठीक है कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में मान लीजिए हमारे पास डिविडेंड पर्याप्त नहीं है लाभांश पर्याप्त नहीं है और हमारे शेयर जो वो कॉम्युनिटी नेचर के हैं कॉम्युलेटिव ही होते हैं नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर अगर कॉम्युनिटी नेचर के हैं तो पिछले वर्षों का लाभांश इकट्ठा होता जाता है और प्रॉफिट या रिजर्व हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो उस कंडीशन में डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ उतना ही घोषित किया जाएगा जितना कि हमारे पास प्रॉफिट या रिजर्व है उससे ज़्यादा डिविडेंड घोषित नहीं कर सकते और जितना डिविडेंड या प्रॉफिट हम घोषित करते हैं डिविडेंड घोषित करते हैं प्रॉफिट या रिजर्व में से उनमें से फिर हमें उसको दो भागों में डिवाइड करना होगा होल्डिंग कंपनी का कितना हिस्सा होगा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना हिस्सा होगा मान लीजिए सेवेंटी फाइव परसेंट शेयर लिए जाते हैं तो सेवेंटी फाइव परसेंट हम एक तरीके से होल्डिंग कंपनी के हिस्से में ऐड करेंगे और बचा हुआ जो ट्वेंटी फाइव परसेंट है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के साथ ऐड किया जाएगा एक न्यूमेरिकल देखिए अच्छे से पोजीशन क्लियर हो जाएगी The following are the balance sheet of S Limited and S Limited as on 31st March 2006. इसमें आवाज नहीं जो भी चीज पूछनी है बाद में उसके बाद कहता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज यहाँ पे शेयर होल्डर फंड हमें दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल दस रुपये शेयर कैपिटल हमारी दस रुपये का शेयर है फुली पेड अप शेयर है पचास लाख रुपए के और आठ लाख रुपए के अब यहाँ पे आठ परसेंट परफरेंस शेयर कैपिटल भी हमें दी हुई है आठ परसेंट परफरेंस शेयर कैपिटल भी हमें दी हुई है सब्सिडरी कंपनी की दो लाख रुपए की हमारी परफरेंस शेयर कैपिटल है जनरल रिजर्व हमारे पास एक लाख नब्बे हजार रुपये का सब्सिडरी कंपनी का है और surplus and profit before appropriation of dividend dividend के बंटवारे से पहले का हमें लाभांश दिया हुआ है लाभ दिया हुआ है सॉरी डिविडेंड के बंटवारे से पहले का लाभ दिया हुआ है एक लाख चौहत्तर हजार रुपये नॉन करंट लाइबिलिटीज हमारे हैं टेन परसेंट डिवेंचर एक लाख रुपए के होल्डिंग कंपनी के हैं सब्सिडरी कंपनी का कोई डिवेंचर यहाँ पे नहीं है करंट लाइबिलिटीज छः लाख पचास हज़ार और तीन लाख छब्बीस हज़ार रुपये एसेस्ट में हमारा दे रखा है इन्वेस्टमेंट देखिए सबसे पहले फिक्स एसेट को एक बार छोड़ देते हैं कि फिक्स एसेट तो दोनों हमें जोड़ के दिखानी है तो इनको छोड़ दिया जाएगा एक बार छोड़ देते हैं इन्वेस्टमेंट देखिए five percent equity share of S limited और एक चार दो हजार पंद्रह एक अप्रैल दो हज़ार पंद्रह को एक्विजेशन किया जाता है और फाइव परसेंट इक्विटी शेयर में एक्विजेशन कर रखा है सेवेंटी परसेंट इक्विटी शेयर का मतलब यहाँ पे कितनी कैपिटल होगी छह लाख रुपए की कैपिटल होगी छह लाख रुपए की कैपिटल के बदले में पे आउट कितने किए जाते हैं सात लाख पचास हजार रुपये पे किए जाते हैं आठ लाख का अगर पिछहत्तर परसेंट कैलकुलेट करोगे लाख बनते हैं छह लाख का में से छह लाख के बदले में पे कितने किए जाते हैं सात लाख पचास हजार चार सौ रुपये पे किए जाते हैं investment in twenty percent preference share twenty percent preference share में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है परफेरेंस शेयर हमारे पास है दो लाख रुपए के ट्वेंटी परसेंट अगर कैलकुलेट करोगे तो चालीस हज़ार रुपए के प्रेफरेंस शेयर हमारे हो जाएंगे चालीस हज़ार प्रेफरेंस शेयर के बदले में अमाउंट कितनी पे की जाती है बयालीस हज़ार रुपये दिए जाते हैं होल्डिंग कंपनी कितना पे कर रही है बयालीस हज़ार रुपये पे कर रही है अब नीचे देखिए ये कहता है कि on first April 2015 S limited general reserve and profit and loss showed balance of rate one lakh ten thousand and seventy thousand respectively अब जनरल इजरा का बैलेंस देखिए हमारे पास अब की बार कितना है एक लाख नब्बे हज़ार रुपये का इकतीस मार्च दो हज़ार सोलह को अगर जनरल इजरा का बैलेंस देखें तो एक लाख नब्बे हज़ार रुपये का और एक अप्रैल 2015 को ओपनिंग बैलेंस देखें तो वो हमारे पास है एक लाख दस हज़ार रुपये का सेम इसी तरीके से प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस है सत्तर हज़ार रुपये और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास प्रॉफिट का है एक लाख चौहत्तर हज़ार रुपये अब दोनों चीज़ों में क्या क्या बढ़ोतरी हुई है क्या क्या चेंज हुआ है वो देखना है एक लाख नब्बे हज़ार रुपए और एक लाख दस हज़ार रुपये कहने का मतलब अस्सी हज़ार रुपए तो हमारे जनरल रिजर्व कट गए करंट ईयर का प्रॉफिट माना जाएगा उसके अलावा प्रॉफिट जो है वो एक लाख चार हज़ार रुपये से हमारे बड़े हैं एक लाख चार हज़ार प्लस है अस्सी हज़ार एक लाख चौरासी हज़ार रुपये हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट हो जाएगा respectively after appropriation of the dividends ये हमारा पीछे का जो रिकॉर्ड दे रखा है ये आफ्टर एप्रोप्रिएशन के बाद प्रॉफिट अब हमें क्या करना है केवल और केवल करंट ईयर का डिविडेंड्स देना है 2015 का डिविडेंड्स हम पे कर चुके थे अप्रोप्रिएशन कर चुके हैं लेकिन 2016 का 15 16 के साल का हमने कोई इसी तरह का कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं किया है ये बिफोर अप्रोप्रिएशन दे रखा है तो इस कंडीशन में करंट ईयर का लाभांश हमें देना है prepare the consolidated balance sheet as at thirty March 2016, assuming that as limited sells goods at a, a profit hundred by three percent on cost कि जो भी सामान बेचा जाता है वो साढ़े तैतीस से एक बटे तीन परसेंट लागत मूल्य के ऊपर बेचा जाता है तो इसके अकॉर्डिंग हमें कंसिलेटेड बैलेंस शीट तैयार करना है तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इसने जैसे जैसे कि जनरल रिजर्व कैलकुलेट किया है अस्सी हज़ार रुपये जनरल रिजर्व और बिफोर एप्रोप्रिएशन इकतीस मार्च 2016 का हमारा प्रॉफिट है एक लाख चौहत्तर हज़ार रुपये इसमें से सत्तर हज़ार रुपये जो पहले का प्रॉफिट था वो हमने लेस कर दिया टोटल एक लाख चौरासी हज़ार मैंने आपको बताया था एक लाख चौरासी हज़ार करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा अब इसमें से रिवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट की बारी आती है एक्विजेशन देखिए कब किया गया है एक चार दो हज़ार पंद्रह को एक्विजेशन कब किया गया है एक चार दो हज़ार पंद्रह को कहने का मतलब साल के स्टार्टिंग में एक्विजेशन किया गया है तो इसके बाद के जितने भी प्रॉफिट हैं वो सारे के सारे रिवेन्यू प्रॉफिट होंगे तो रिवेन्यू प्रॉफिट हमारा टोटल एक लाख चौरासी हज़ार रुपये का रिवेन्यू प्रॉफिट आ जाएगा इसमें से डिविडेंट हमें घोषित करना है सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंट हम घोषित करेंगे आठ परसेंट प्रेफरेंस शेयर हमारे हैं दो लाख की पूंजी के ऊपर आठ परसेंट अगर घोषित किया जाए सोलह हज़ार रुपये का डिविडेंट हमने घोषित कर दिया बची हुई जो अमाउंट होगी वो हमारी रेवेन्यू प्रॉफिट के रूप में कंसिडर की जाएगी रिमाइनिंग प्रॉफिट जो होगा वो एक लाख अड़सठ हज़ार रुपये का हमारा हो जाएगा एक लाख अड़सठ हज़ार रुपये में होल्डिंग कंपनी का हिस्सा कितना रहेगा होल्डिंग कंपनी ने कितने परसेंट शेयर अक्वायर किए हैं seventy five percent share acquire किए हैं तो seventy five percent remaining profit में हिस्सा एक लाख अड़सठ हज़ार में सेवेंटी फाइव परसेंट हिस्सा अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा एक लाख छब्बीस हज़ार रुपये एक लाख छब्बीस हज़ार रुपये एज लिमिटेड का हिस्सा और डिविडेंड हमने कितना घोषित किया है सोलह हज़ार सोलह हज़ार में होल्डिंग कंपनी का हिस्सा बीस परसेंट होल्डिंग कंपनी का हिस्सा कितना है बीस परसेंट सोलह हज़ार का बीस परसेंट अगर कैलकुलेट करें तो वो हमारा आ जाएगा बत्तीस सौ रुपये तो टोटल हमारा अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये हमारा होल्डिंग कंपनी का हिस्सा हो जाएगा एक लाख छब्बीस हज़ार प्लस बत्तीस सौ तो ये एक लाख उनतीस हज़ार दो सौ माइनॉरिटी शेयर होल्डर के रूप में अगर डिविडेंड्स कैलकुलेट करें तो सोलह हज़ार का अस्सी परसेंट हिस्सा बीस परसेंट तो होल्डिंग कंपनी का हो गया अस्सी परसेंट हिस्सा जो होगा वो किसका हो जाएगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर का हो जाएगा बारह हजार आठ सौ रुपये इसी तरीके से रिवेन्यू प्रॉफिट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट रिवेन्यू प्रॉफिट हमारा था एक लाख अड़सठ हज़ार एक लाख अड़सठ हज़ार में से minority interest seventy five percent के अलावा ट्वेंटी फाइव परसेंट जो बचते हैं वो हिस्सा तो ट्वेंटी फाइव परसेंट अगर कैलकुलेट करोगे तो ट्वेंटी फाइव परसेंट हमें यहाँ पे लेस कर देने हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर का माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए इसने सकते हैं यहाँ कैलकुलेट नहीं किया है नीचे आपको मिलेगा उसके बाद है कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट में हमारा जो पुराना बैलेंस है एक चार दो हज़ार पंद्रह को एक चार दो हज़ार पंद्रह को एक लाख दस हज़ार प्लस सत्तर हज़ार टोटल हमारा एक लाख अस्सी हज़ार एक लाख अस्सी हज़ार का हमारा कैपिटल प्रॉफिट होगा उसके बाद आता है calculation of cost of control और गुडविल गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितने की जाती है सात लाख पचास हज़ार चार सौ प्लस बयालीस हज़ार तो टोटल अमाउंट हमारी ये कितनी हो जाएगी सात लाख पचास हज़ार चार सौ प्लस बयालीस हज़ार पचास और बयालीस हमारे सात लाख बानवे हज़ार सात लाख बानवे हज़ार चार सौ टोटल अमाउंट हमें मिलनी चाहिए थी सात लाख बानवे हज़ार चार सौ सात लाख बानवे हज़ार चार सौ हमें मिलने चाहिए थे लेकिन वास्तव में फिनिश कर दीजिए पेड़ों का लसेंगे परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू चालीस हजार दो लाख का बीस परसेंट अगर कैलकुलेट करें होल्डिंग कंपनी ने जो लिए हैं चालीस हजार के ये हो गए उसके अलावा सेवेंटी फाइव परसेंट हिस्सा कैपिटल प्रॉफिट का एक लाख अस्सी हजार रुपये हमने कैपिटल प्रॉफिट जो होगा वो कैलकुलेट किया था इसका सेवेंटी इसका सेवेंटी फाइव परसेंट हिस्सा अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक लाख पैंतीस हजार रुपये टोटल अमाउंट हमारी बनती है सात लाख पिछहत्तर हजार रुपये सात लाख पिछहत्तर हजार रुपये हमें मिलने चाहिए थे और मिले कितने हैं सात लाख बानवे हज़ार चार सौ कहने का मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट मिली है एक्स्ट्रा अमाउंट मिली है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी गुडविल हो जाएगी गुडविल हमारी कितनी होगी सत्रह हज़ार है चार सौ जो डिफरेंस है वो हमारा क्या आ जाएगा गुडविल के रूप में आ जाएगा उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट जैसा कि अभी बताया ट्वेंटी फाइव परसेंट हिस्सा किसका शेयर कैपिटल का आठ लाख की शेयर कैपिटल का ट्वेंटी फाइव परसेंट हिस्सा दो लाख रुपए इसके अलावा जो हमारा प्रेफरेंस शेयर है उसमें ट्वेंटी परसेंट तो होल्डिंग कंपनी ने ले लिया था बचा हुआ जो एट्टी परसेंट हिस्सा है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के रूप में कैलकुलेट किया जाएगा एक लाख साठ हज़ार रुपये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के माइनरिटी इंटरेस्ट के रूप में हमारे आएंगे उसके बाद परफेरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंट्स बचा हुआ जितना भी है वो सारा माइनरिटी इंटरेस्ट के रूप में आएगा बारह हज़ार आठ सौ रुपये का और जनरल इजराव में जो करंट ईयर का जनरल इजराव है इकतीस मार्च दो हजार सोलह को जो बैलेंस हमारा दिखा रखा है उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट हिस्सा और प्रॉफिट में भी हमारा जो हिस्सा होगा वो ये जनरल इजरव का हिस्सा हो गया फाइव परसेंट और 25 परसेंट जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा प्रॉफिट हमारा कितना दिखा रखा है एक लाख चौहत्तर हज़ार रुपये इसमें से सोलह हज़ार प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंट्स के लेस कर दो बची हुई जो अमाउंट होगी उसमें ट्वेंटी फाइव परसेंट हिस्सा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा ट्वेंटी फाइव परसेंट हिस्सा ये आ जाएगा अल्टरनेटिव मेथड के रूप में अगर करो तो आसान मेथड रहेगा ट्वेंटी फाइव परसेंट किसका इक्विटी शेयर कैपिटल का एटी परसेंट किसका परफेरेंस शेयर कैपिटल का और 25% हिस्सा preference share twenty five percent हिस्सा जो है वो हमारा रिवेन्यू प्रॉफिट का ट्वेंटी फाइव परसेंट हिस्सा रिवेन्यू प्रॉफिट का ट्वेंटी फाइव परसेंट हिस्सा कैपिटल प्रॉफिट का हमें ही चीज़ें नॉर्मली कैलकुलेट करनी है ट्वेंटी फाइव परसेंट हिस्सा equity share capital eighty percent हिस्सा preference share capital eighty percent dividends का और twenty five percent revenue profit twenty five percent है कैपिटल प्रॉफिट ये सारी चीज़ें जो होंगी वो अगर आप ऐड कर देते हो तो ये हमारा बन जाएगा एक तरीके से माइनॉरिटी इंटरेस्ट टोटल अमाउंट हमारी आ जाएगी चार लाख उनसठ हज़ार आठ सौ रुपये उसके बाद आता है अनरिलीज प्रॉफिट की बारी अब यहाँ पे हमें सामान देखना पड़ेगा गुड्स इन्वेंट्री देखिए यहाँ पे दिया हुआ current assessment including 40,000 inventory purchase from H limited चालीस हजार रुपये की इन्वेंट्री किससे परचेज की हुई है एच लिमिटेड से परचेज की हुई है जो भी इन्वेंट्री है उसमें से चालीस हजार रुपये की इन्वेंट्री एच लिमिटेड से परचेज की हुई है अब हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसका लागत मूल्य कितना था उसका लागत मूल्य कितना था चालीस हजार रुपये की हम तो हमने परचेज की है अब किस मूल्य के ऊपर उसने हमें सेंड किया वो प्रॉफिट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है प्रॉफिट दिया हुआ है तैतीस सही एक बटा तीन परसेंट तैतीस सही एक बटा तीन परसेंट हमें प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करें तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा और लागत मूल्य क्या होगा देखिए ये देखिए costing good costing rate hundred are should and for rate are should for एक सौ तैतीस सही एक बटा तीन परसेंट एक सौ तैतीस सही है उठा तीन परसेंट के ऊपर अगर बेचा जाता है तो ये हमारा मूल्य हो जाता है चार सौ बटे तीन परसेंट अब हमारे इसी के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस या परचेजिंग प्राइस सब्सिडी के लिए क्या है परचेजिंग प्राइस सब्सिडी कंपनी के लिए क्या है परचेजिंग प्राइस इसने इस मूल्य के ऊपर सामान को परचेज किया होगा तो इसके अकॉर्डिंग अगर परचेजिंग प्राइस साढ़े सौ बटे तीन है तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा सौ तो लागत मूल्य हमारा कितना हो जाएगा सो so, और अगर सेलिंग प्राइस या परचेजिंग प्राइस फॉर सब्सिडरी कितने का दे रखा है चालीस हज़ार रुपये है तो उस कंडीशन में हमारी इन्वेंट्री के ऊपर प्रॉफिट कितने का हो जाएगा दस हज़ार रुपये प्रॉफिट आ जाएगा ये हमारा प्रॉफिट प्रॉफिट का दे रखा है कि प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना है तो दस हज़ार रुपये प्रॉफिट आ गया तीस हज़ार रुपये हमारा लागत मूल्य होगा उसमें ठीक है अब दस हज़ार रुपये में से ये कहता है कि सामान हमारा बिना बिका हुआ पड़ा है इसने कहा है कि including rate forty thousand inventory purchase from S limited अब इसका हम यही मानेंगे कि ये सामान हमारे पास अभी तक बिना बिका हुआ पड़ा है prepare balance consolidated balance sheet as on 31st March 2016, assuming that that limited limited sales good road road plus तैतीस सही है तीन परसेंट लागत मूल्य में ये प्रॉफिट ऐड करके दिखाया जाता है ये कंडीशन दे रखी है तो इसके अकॉर्डिंग अनरिलीज प्रॉफिट हमारा कितना रहेगा दस हजार रुपये का हम प्रॉफिट मानेंगे कि अनरिलीज प्रॉफिट है ये एक बार तो स्टॉक में से लेस कर दिया जाएगा और दूसरी बार रिवेन्यू प्रॉफिट जितना भी होगा उसमें से हमें लेस कर देंगे यहाँ से देखिए कंसलेटेड बैलेंस शीट जब हम तैयार करेंगे तो शेयर कैपिटल पचास लाख रुपए होल्डिंग कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस की जब बात आती है तो यहाँ ऊपर रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास छः लाख रुपए के तो रिजर्व था किसका होल्डिंग कंपनी का पंद्रह लाख रुपए का सॉरी छः लाख रुपए के प्रॉफिट थे होल्डिंग कंपनी के पंद्रह लाख रुपए का रिजर्व था होल्डिंग कंपनी का पंद्रह और छह इक्कीस लाख इक्कीस लाख तो हमारा प्रॉफिट ये हो गया उसके अलावा रिवेन्यू प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करें और कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो रिवेन्यू प्रॉफिट में हमारा होल्डिंग कंपनी का हिस्सा देखिए रिवेन्यू प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का हिस्सा ये रहा हंस लिमिटेड का शेयर एक लाख छब्बीस हज़ार रुपये तो इक्कीस और एक बाईस लाख छब्बीस हज़ार बाईस लाख छब्बीस हज़ार प्लस हमारा डिविडेंड में हिस्सा बत्तीस सौ तो ये हो जाएगा बाईस लाख उनतीस हज़ार दो सौ बाईस लाख उनतीस हज़ार दो सौ में से बाईस लाख उनतीस हज़ार दो सौ में से दस हज़ार रुपये जो हमारा ये अनरिलीज प्रॉफिट है ये हमने लेस कर दिया उनतीस में से दस लेस करेंगे उन्नीस तो ये हमारा बचेगा बाईस लाख उन्नीस हजार दो सौ नीचे एक्सप्लेनेशन में आप इसका देख सकते हो रिवेन्यू प्रॉफिट में पंद्रह लाख रुपए का तो जनरल रिजर्व है छह लाख रुपए के प्रॉफिट हैं एक लाख उनतीस हजार दो सौ के हमारे रिवेन्यू प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का हिस्सा है अनरिलीज प्रॉफिट जो होगा वो दस हज़ार रुपये का लेस कर दिया जाएगा टोटल अमाउंट हमारी जो आएगी वो बाईस लाख उन्नीस हज़ार दो सौ की अमाउंट आएगी उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनरिटी इंटरेस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया है छः लाख चार लाख उनसठ हज़ार आठ सौ का चार लाख उनसठ हज़ार आठ सौ का minority interest non current liabilities में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी दी हुई हैं बैलेंस शीट में वो हमें एज इट इज़ शो करनी है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में टेन परसेंट डिवेंचर हैं एक लाख रुपए के एज इट इज़ शो किए जाएंगे एक लाख रुपए के हम एज इट इज़ शो करेंगे उसके बाद करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल दोनों कंपनियों के ऐड करके दिखाओगे आप ट्रेड पेबल में ट्रेड पेबल दोनों कंपनियों के ये है छह लाख पचास हज़ार प्लस है तीन लाख है छब्बीस हज़ार छह और तीन नौ लाख है छिहत्तर हज़ार नौ लाख छिहत्तर हज़ार की हमारी आ जाएगी ट्रेड है पेबल नौ लाख छिहत्तर हज़ार की ट्रेड पेबल उसके बाद नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स हमारी दोनों कंपनियों की ऐड करके दिखाओगे सतसठ हज़ार रुपए की आपकी दोनों कंपनियों की ऐड करके यहाँ से आ, ये देखिए पचपन हज़ार प्लस बारह हज़ार सड़सठ हज़ार रुपये की सॉरी सड़सठ लाख रुपए की उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमें दिखानी ही नहीं है उसके बाद करंट एसेस्ट हमारी हैं पंद्रह लाख सतासी सॉरी पंद्रह लाख सतावन हज़ार छः सौ और चार लाख नब्बे हज़ार तो पंद्रह और चार उन्नीस और एक बीस लाख सैतालीस हज़ार छः सौ बीस लाख सैंतालीस हज़ार छह सौ माइनस दस हज़ार रुपये हमें लेस करने हैं किस चीज़ के अनरिलीज प्रॉफिट के दस हज़ार हमने रिलीज करने हैं अनरिलीज प्रॉफिट के तो ये हमारी आ जाएंगी आ, ये रही बीस लाख सैंतीस हज़ार छह सौ बीस लाख सैंतालीस हज़ार छह सौ माइनस दस हज़ार बीस लाख सैंतीस हज़ार छह सौ उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स की अगर बात करें तो गुडविल हमारी क्रिएट हुई थी हमें ज़्यादा पेमेंट मिल रही है उसके लिए गुडविल क्रिएट हुई थी हमारी सत्रह हज़ार चार सौ की यहाँ से ये अमाउंट देखिए सत्रह हज़ार चार सौ ये हमारे गुडविल के रूप में है तो सत्रह हज़ार चार सौ रुपये हमारे गुडविल के रूप में यहाँ बैलेंस शीट में शो कर दिए जाएंगे ये रहे गुडविल के रूप में सत्रह हज़ार चार सौ तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा कहने का मतलब प्रेफरेंस शेयर के संबंध में अगर एक्विजेशन किया जाता है तो उतनी अमाउंट हम एक तरीके से जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है उसको कैलकुलेट करते वक्त एडजस्ट करेंगे बचा हुआ जो हिस्सा होगा वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के रूप में शो किया जाएगा आज के लिए ये है कि क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ आगे के जो क्वेश्चन हैं ये हम कल डिस्कस करेंगे यहाँ तक अगर किसी की कोई भी प्रॉब्लम है तो ये क्लास जैसे ही अब फिनिश होती है फिनिश होने के बाद आप डिस्कस कर सकते हो कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम होती है